Parliamo di denaro. Siamo sicuri che tra qualche anno ci saranno ancora queste? Intanto vi svelo l'hashtag della nostra trasmissione, codice e la parola chiave della puntata, blockchain, catena di blocchi, ma anche catena bloccata. Cos'è e come nei prossimi anni cambierà ulteriormente le nostre vite? Federico Pistono è, come dicono gli americani, il nostro futurist, colui che ha una visione. Grandi organizzazioni come Google, Facebook, ma anche governi, polizie e servizi segreti, in quest'epoca così complessa, hanno il loro futurist. Allora, Federico, si parla di monete virtuali, ma non sono mica così virtuali. È vero, sono sempre più una realtà. Basta pensare che 5-6 anni fa le monete virtuali erano poco più di un'idea e adesso valgono più di 100 miliardi di euro. Questo perché ci sono aziende, governi appassionati che hanno lavorato tutti assieme a creare una nuova tecnologia che sconvolgerà il mercato della moneta e del modo di scambio. Mi ricordo quando io ero bambino negli anni 90 che ho visto internet nascere e ho pensato questo è il futuro e le aziende e le persone che non lo useranno tra 10-15 anni non, non saranno più nel mercato. E la stessa cosa sta avvenendo adesso per le monete virtuali. Torniamo a consultare il nostro futurist Federico Pistono. Federico, ma avremo una sola blockchain o ce ne saranno diverse per ogni governo o per ogni organizzazione? Io personalmente penso che ci sarà un ecosistema di tante blockchain che interagiranno tra di loro per diversi scopi, per esempio per l'energia, per eh, atti notarili, eh, per il trasferimento di monete, per eh, l'internet delle cose, quindi ognuna avrà delle caratteristiche specifiche per ciò che deve fare e interagiranno tra di loro in un mercato dove ci sarà uno scambio tra criptovalute e questo sarà secondo me molto molto effervescente e crescerà esponenzialmente fino a diventare il valore di triliardi di euro. Però abbiamo visto la produzione del bitcoin impiega veramente molta energia e potenza di calcolo, è antiecologica. Sì, questo è vero. Attualmente Bitcoin utilizza come sistema che si chiama proof of work, cioè prova di lavoro, bisogna fare computazione, quindi avere dei computer molto potenti per poter avere la ricompensa di 25 bitcoin ogni 10 minuti e questa cosa utilizza tantissima energia. Però ci sono già dei gruppi che stanno pensando a modi alternativi, c'è uno che si chiama proof of stake che è una sorta di prova di appartenenza, io appartengo al network perché possiedo tanti bitcoin oppure in Ethereum. Possiedo tanto Ether e quindi io ho la capacità di dire questa computazione non la devo fare perché la mia prova è che ho dell'Ether. E quindi il possedere la moneta potrebbe essere nuova, il nuovo modo per verificare le transazioni. Abbiamo visto che eh, la maggior parte dei bitcoiner eh, del mondo si definiscono disruptive, cioè vogliono distruggere ed evolvere diciamo, le strutture di governi e banche, eppure cercano la legittimazione proprio da governi e banche. Certamente perché inizia da un, una volontà un po' anarchico-capitalistica, quindi eh, distruggere il sistema, niente regole, poi ci si scontra con la realtà e si vede che ci sono delle strutture, ci sono dei governi e esistono per un motivo, perché le istituzioni sono il fondamento della società civile. Quindi è un po' nella, nella curva dell'evoluzione di tutte quante le rivoluzioni tecnologiche, industriali e culturali. Si inizia con tantissime aspettative che si cambierà tutto e poi dopo un po' si dice aspetta adattiamoci a quello che sta succedendo adesso con la blockchain. Abbiamo mantenuto la nostra promessa, abbiamo capito insieme che cos'è la blockchain, cosa sono i bitcoin. Federico Pistono, ma allora quale sarà il nostro futuro da qui a cinque anni? Beh, il futuro è una scienza molto difficile, però ehm, se pensiamo a che cosa ha permesso bitcoin e la blockchain per la prima volta, magari possiamo immaginare, cioè la rivoluzione digitale ha permesso di creare una copia come una canzone, si ha una copia della canzone sul computer, si fa una copia di quella e te la posso mandare come se fosse la stessa canzone identica e sono indistinguibili. Invece la blockchain permette per la prima volta di trasferire un'entità digitale, un oggetto digitale, esattamente quello, non una copia. Quindi immaginiamo a tutte le cose che possono essere utili, che rimangano univoche, per esempio votare. Si vota una sola volta e solo una persona può votare con quel nome. Oppure un atto notarile, il passaggio di proprietà di una casa. Qualunque cosa che debba essere univoca, tracciabile e sicura può essere spostata nella blockchain. Quindi immaginiamo il lavoro dei commercialisti, dei notai, degli avvocati, delle istituzioni di terze parti, delle assicurazioni. Tutto questo mondo e più verrà incluso e coinvolto nella blockchain in modo molto molto sostanziale e ci sono ancora dei problemi tecnici da risolvere, quindi la blockchain non è ancora pronta al momento a, si dice, scalare, a passare a centinaia di milioni di persone. Però ci sono le persone che ci stanno lavorando seriamente, programmatori, scienziati, matematici, che stanno cercando di risolvere questi problemi per un'adozione di massa. Le interviste originali in inglese ai protagonisti di questa puntata le trovate sul canale YouTube della RAI. Noi ci vediamo venerdì prossimo con Codice RAI 1.